Vladi, que tú sepas que en la parte del municipio nosotros concluimos el cómputo, pero en el caso de los diputados, como el senatorial, nosotros hacemos nuestro cómputo, vamos a decir, correspondiente al municipio. Pero ya es la Junta Central Electoral que unifica el cómputo de los demás municipios correspondiente a la provincia de Duarte para ya emitir un boletín preliminar a nivel de la provincia de Duarte. Eh, pero tenemos resultados finales a nivel municipal de cuáles sí, sí, sí. Como tú podrás observar, ya nosotros le estamos entregando el boletín para que ustedes puedan verificar esos resultados y analizarlos Pero es importante destacar que hay que visualizar porque el nivel de diputados tenemos los demás municipios, por eso la Junta Central Electoral lo pueden verificar en la la plataforma de la Junta a nivel de la provincia los resultados preliminares que están. Si se han registrado algunos conflictos, Michelle, entre algunos candidatos, algunas diputaciones, argumentando incluso revisión de votos, eh, entendiendo ellos que ha habido alguna alteración. Eh, ¿Qué puede decir la Junta sobre eso? Bueno, esa parte ya nosotros como Junta Electoral estamos aquí, se conocieron todos los votos y ya es una parte que ellos deben de documentarla y, hacer cualquier reclamo ante la Junta Electoral.